jawab Enak kan mainnya? Cakep. Anjing 69 loh. Got one. Nice. Satu lagi kanan. Kiri, kiri. Eh, satu. Nice. Udah Reina udah kena hit. kanan masih ada nih. Renting. Enggak tembus itu hawat. Bobo. Atas tuh heaven ada satu. Ah, tai, bisa gitu anjing. Ke heaven deh. Itu kayak anjing bang. Gua lagi reload, tambah. My double's dead. Sabar, sabar, sabar, sabar, bisa, bisa, bisa. Bar. Sofa bentar. one for it. Sova one for it. One enemy remaining. Aduh, jing palanya. Aduh, anjing. Nice, guys. No? Dari om, dari One enemy remaining. Ma eh. kayaknya tuh. Ma eh. SS ma S, S telet ma ma. Mama mama. Mama Yuki. Mama yuk Mama yuk Kero mampus ada yang kena turret Nice. mampus, Mampus. tahu gua. Smoke heaven bro, One enemy remaining. Nice aim. Terminated. Spike down A. enemy remaining. anjing. Ah, aku healing dulu, boleh? Boleh dong. Boleh banget. sabar ya. One enemy remaining. Wah, pakai Bro. Wuuuuh! Kau gila. Gila. Gila, gila. Nice. Very gila. Very nice. Very very fucking nice. nice. Gila. Nice. Mama. Kelihatan dua orang, Pak. Aduh. Mati tuh. One enemy remaining. Oh, gue Masih ada satu cowok. Nice. Vandal, vandal, vandal. Gak bang. Main, Spike down. Wuh, apa? Wah, ini Rakit. One enemy remaining. Panjamen. Gua habis juga kanan kanan lu lu Reina Scarlet udah keluar deh waduh waduh ya eh terus ya, seneng celah seneng <laughs> mendadak aja sih ada lagi cakep ada lagi cakep satu lagi pulang balik balik balik balik balik balik wah wah wah wah wah wah wah Davis Davis cakep Ya, ya. Gua gua gua gua nggak santai, gua nggak santai banget gila. Oh. Anjing 120. Bisa bisa nggak mati. 120. Wah ya. Waduh, enemy remaining. Itu satu hit, satu hit, 120. Wow, anjing. Bilang juga apa anjing? Lanjut. anjing? Kagak anjir dia. Terus pakai Aduh, kiri gua, kiri gua. Wah, kiri cok. Oke, okay, itu terjadi kekerasan nampaknya kita main salah 8 detik. Di sini masih ada MG dengan juga juga manja. Oke, juga juga. Oke benar-benar itu kill out dari bokong ternyata bisa bisa. Masih bisa ternyata. Oke masih bisa mendapatkan dua kill. Dia akan lari ke bin apanya? Dia segera. Hero bukannya suka cowok. Ya Hero suka cowok binatang dengan full HP apakah dia bisa kalau dia bisa kuat, bakal dikasih Irman motor. Enggak <laughs> dikasih poni tenang tenang tenang. Oke. Okay. Ayo ayo. Firman lagi panik nampaknya. Dia mau set. Dia mau ambil setup setup setup. Setup dia oh, mau setup. digel digel manja. Oh, dia tahu di situ ada musuh satu. Oke, dia tahu. Ada dua orang. Uh, apakah bisa es? Kita lihat pertandingan sangat cantik nampaknya dari Cakep. permainan. Pertandingan sangat cantik dari permainan apa sih? <laughs> Oke, di setup ya. oleh Brimstone nampaknya setup yang sangat dia sudah hafal nampaknya dengan gameplay ini apakah ini iya. masuk live stream, masuk live stream, masuk live stream. Cakep, cakep banget. Iya.